Θα μιλήσω και εγώ για τα ζυζάνια. Λοιπόν, τα ζυζάνια είναι παιδί τη πλατεία. Γεννηθήκαν τότε, ένα παιδί πήρε το μικρόφωνο και είπε μια ιδέα να φτιάξουμε μια ομάδα που να καλλιεργεί. Μέχρι τότε κανεί δεν είχε ιδέα τίποτα επαφή μηδέν. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που την ιδέα, μα βοήθησαν, μα έβαλαν και την εμπειρία του, εργαλεία, Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ομάδα να φυτεύει, που στην αρχή ήταν ένα, στο παλιό πανεπιστήμιο, ένα κτίριο που έχει τώρα καταργηθεί πλέον, που δεν υπήρχε πράσινο, δεν ήταν έξω, ήταν μέσα στην πόλη και φτιάχτηκαν κάποια παρτέρια σε ένα τσιμεντένιο τετράγωνο, α πούμε, και εκεί πέρα έγινε η πρώτη καλλιέργεια. Μετά ε, μας παραχώρησε το Πανεπιστήμιο ένα χωράφι 40 στρέμματα και βρεθήκαμε ξαφνικά εκεί πέρα να έχουμε τώρα να διαχειριστούμε μια έκταση που δεν είχαμε πραγματικά ιδέα, δεν είχαμε ιδέα τι να κάνουμε. Υπήρχαν κάποιες, ήμασταν και αυτό το, το απολαμβάναμε κιόλα. Ήταν και η πλατεία αυτό πράγματα πολύ ζωντανά τότε, οπότε θέλαμε όλα να τα βγάλουμε από την αρχή. Από την αρχή να τα φτιάξουμε όλα. Πώ θα είμαστε οργανωμένοι, ε, αν θα έχουμε ταμείο, δεν θα έχουμε ταμείο ε, πώς παίρνουμε, τα πάντα θέλουμε να τα, να τα ανακαλύψουμε από την αρχή. Ξεκινήσαμε λοιπόν, το πρώτο που κάναμε είναι το λιώφτο, να καθαρίσουμε τους, τους λουμάκους, αυτά που βγαίνουν γύρω γύρω από την ελιά. Αυτό μπήκαμε και για ένα-δύο ολόκληρους μήνες ασχολούμασταν με αυτό το, το κομμάτι, ας πούμε, μέσα στο, ξαφνικά είδαμε ότι προχωράνε τα πράγματα και ότι η φύση έχει άλλου ρυθμού και ότι τελικά χωρί να το καταλάβουμε έχουμε ένα αφεντικό, <laughs> σε έτσι, που ο άνθρωπο προσπαθούσε να αποφύγει με, με όλη την τεχνολογία και όλα αυτά. Δηλαδή η φύση είναι πάρα πολύ αυστηρή. Είναι αυστηρή. Άμα δεν φυτέψει τώρα, το έχασε. Άμα δεν μαζέψει του το φάγανε. Άμα Και άμα δεν θε να βάλει και λοιπάσματα, ιστορίες που εμεί σίγουρα δεν θέλουμε ας πούμε, κάπου βρεθήκαμε να έχουμε προβλήματα λοιπόν, οπότε ήρθαν τα προβλήματα, όπως μια σχέση ξεκινάει με τον έρωτα και τον ενθουσιασμό και μετά έρθουν τα προβλήματα και η κρίση, α, αυτό το πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά τα προβλήματα. Είναι και αυτό, άλλοι φεύγουν, άλλοι φοβούνται ότι δρουν διαφορετικά, άλλοι οτιδήποτε. Και αυτό για μένα ας πούμε, είναι πολύ βασικό και το ξεχνάμε πολλέ φορέ ότι είμαστε άνθρωποι. Και ότι όσο φιλοσοφικά και αν συζητήσουμε ή και οικονομικά ή και οτιδήποτε για τα εγχειρήματα, ένα διαφορετικό άνθρωπο ή μια διαφορετική σκέψη ενό ανθρώπου μπορεί να ανατρέψει ακαριά τα πάντα. Αυτό. Όπω βρεθήκαμε λοιπόν με τις ανθρώπινες αδυναμίες μας και φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, τώρα και θέλω να μιλήσω για μια συνέλευση που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι, η οποία είχε να κάνει με αυτό το πράγμα. Συνειδητοποίησαμε ότι ένας-ένας και διότι είχαμε μείνει κάποιοι που δεν προλαβαίναμε καν να, πούμε τι θέλει ο καθένας να κάνει. Δηλαδή, κάναμε πράγματα ωστόσο έτσι, κάποιοι σχολιόντουσαν με το χωράφι, κάποιοι οργανώνανε σεμινάρια, Γινόταν, συνεχίζαν να γίνονται πράγματα. Απλά κάτι είχαμε χάσει και δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Και κάναμε μια συνέλευση μέσα στο καλοκαίρι όπου τα συζητήσαμε αυτά. Ε, ε, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είπαμε ήταν αυτό ότι πηγαίνουμε στη συνέλευση και εκείνη την ώρα έχουμε ξεχάσει όλο τον κόσμο, τον έξω κόσμο. Και μιλάμε, επειδή ο ένα ταΐζει τον άλλο με τον ενθουσιασμό του, ξεχνάμε όλε τι υποχρεώσει. Και μιλάμε και κάνουμε σχέδια και όνειρα, αλλά και δεν υπάρχει τίποτα, καμία αναστολή απ' έξω. Αλλά όταν βγαίνει έξω, στην πραγματικότητα, ο ένα έχει διάβασμα, ο άλλο έχει την παρουσίαση, την ξέχασα, ο άλλο έχει. Δηλαδή μπαίνουν όλα αυτά και τελικά δεν γίνεται η δράση. Και άμα δεν γίνεται η δράση, χάνεται η εμπιστοσύνη. Ότι ναι, να πάμε. Ναι, ναι, δεν θα το κάνω αυτό. Θα εμπιστευτώ τη δράση. Θα πάω να τη κάνω. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό, ας πούμε. Άλλο ήταν ότι δεν παρείζαμε πια. Δεν κάναμε παρέα. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε, άμα γνωρίζει τον άλλον και γνωρίζει τα προβλήματά του, και ο άλλος δεν νιώθει μόνος του. Δεν νιώθει μόνος του, ναι, πρέπει και να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα τελικά. Να λύσω όλα μου τα προβλήματα και να συμμετέχω στα παπάκια σε αυτή την ομάδα. Mm. Αλλά είμαστε όλοι μαζί. Ναι, έχει αυτό το πρόβλημα, πάμε όλοι μαζί. Κλαπ, παρέα, είμαστε μαζί. Ωραία. το είχαμε χάσει και αυτό. και πολλά άλλα. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω όλα. Μπορεί να είναι κάτι εδώ. Λοιπόν... Ε, α, ναι. Και συζητήσαμε και άλλο ένα θέμα που είναι το δικαίωμα της αυτομόλυσης. Δηλαδή, αυτομόλυση. Ότι κάποιο άμα δεν θέλει, πολύ απλά, χωρίς ενοχές, χωρίς επιβάλλει συναισθηματική τίποτα, να φύγει. Να φύγει, όχι η διαγραφή, να αποστασιοποιηθεί, να κάνει τον κύκλο του και όταν θέλει να ξανάρθει, όχι που ήσουν στη φορά. Όχι, δεν πειράζει. Έλα, ξέρω εγώ, αυτό. Ε, καλό ήταν αυτό το πράγμα. Χωρί τίποτα γύρω από αυτό. Αλλά... Ναι, αλλά ότι η φύση είναι αυστηρή. Η φύση είναι αυστηρή. Αλλά κι εμείς δεν είμαστε να βιοποριστούμε από αυτό. Και εκεί παίρνω τώρα τα άλλα. Δεν βιοποριζόμαστε από αυτό. Ωραία. Γιατί μας αγχώνει τόσο η συνέπεια και άμα κάτι δεν πάει καλά, στεναχωριόμαστε και χαλάμε ολόκληρο το εγχείρημα. Γιατί έχουμε μια παιδεία ενοχών. Μια <laughs> παιδεία εσωτερικού πόνου. Έτσι. Αυτό. Έχουμε μάθει να τιμωρούμαστε. Άμα κάτι πάει καλά, θα με μάλλον ο μπαμπά, ξέρω εγώ. Δεν. Ο δάσκαλο, απολογήσε, τιμωρήσε, τιμωρήσε, όλο αυτό. Όχι, έξω, ψού. Ψού, ρε παιδιά. Απλά πραγματάκια. Ωραία, δεν το κάναμε αυτό. Ξεκινήσαμε π.χ. ένα από καλοθερμοκήπιο. Πώ έγινε. Βλέπει, βλέπαν δύο παιδιά σε, μια, σε ένα site ένα θερμοκήπιο από μπουκάλι πλαστικά. Τέλεια ιδέα, έτσι ανακυκλώνει, πετά τα σαντικάλια, θα τα βρούμε, θα βάλουμε να μαζέψουμε, να συμμετέχουν και οι φοιτητέ, ξέρω εγώ όλο αυτό. Θα φέρουμε παιδάκια να τα κόψουν, να τα στήσουμε. Όλα το κάναμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Μαζεύτηκαν χιλιάδε μπουκάλια. Πήγαμε ένα Σαββατοκύριακο, ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε, ξενερώσαμε. Το αφήσαμε στη μέση. Λοιπόν, είναι εκεί πέρα ορθωμένο, κρεμίζεται σιγά σιγά και κάθε, κάθε φορά που περνάμε κάνουμε έτσι. συνεχίσουμε είναι αυτό. Ότι δεν θέλουμε να αποδεχτούμε, να πούμε εντάξει θα κάνουμε μαντάρα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλαστικά μπουκάλια, έχουμε αλλάξει γνώμη, δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα πλαστικά να ανακυκλώμενα κτλ. Θέλουμε να, να χρησιμοποιήσουμε γυαλί, να γίνει σωστή ας πούμε δουλειά. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, λοιπόν, ε, θέλω να πω αυτό, εσωτερική δουλειά χρειάζεται να τα διώξουμε όλα αυτά και ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Σε, σε όλα τα επίπεδα είμαστε άνθρωποι, να αγκαλιαζόμαστε, μην περιμένουμε μόνο από τον άλλο το δυνατό του εαυτό σου. Ποιο είναι, αδυναμία σου. Η δικιά μου ορίστε, πάρτι, ξέρω εγώ, όλοι σα την έδωσα, <laughs> μου. Αυτό. Ότι είμαστε μαζί εδώ πέρα πώ θα βγάλουμε μπρο τι δυνατότητέ μα, το δυνατό μα κομμάτι. Αυτό, να δημιουργήσουμε. Να παίξουμε στη φύση αυτό. タいプ